бежишь от меня Смотришь мне в глаза Тра-та-та-та-та Стреляй по папа Убегаешь от меня Смотришь мне в глаза Стреляй по Убегаешь от меня Смотришь мне в глаза Тра-та-та-та-та